こんにちは、粟田洋介です。今日はこの間作ったこのキャンバスに油絵の具で絵を描いていきます。動画を作る時いつもアクリル絵の具で描いてるんですけど油絵の具は乾くのに時間がかかったりいろいろな意味で大変なのでちょっと動画を作るの避けてたんですけど今日はその油絵の具で絵を描いていこうと思います油絵の具で絵を描くのにこのバケツの水は必要ないんですけど猫が水を飲むためだけにちょっとバケツの水を用意しました これせっかくグリーンのキャンバスなのでちょっとグリーン系の色中心の絵を描いてみようかななんて思っていますもしかすると気が変わるかもしれませんけどこのメディウムを混ぜると乾燥が早くなります 辺まで描いたんですけど一旦ちょっとお休みしますアクリル絵の具だとちょっと乾かしてってとこなんですけど油絵の具なのでちょっと勝手が違います次はグリーン以外の色も足していこうと思っています2時間ぐらい経ったんですけど触ってつかないぐらいに乾いていますこのメディウムはすごい早く乾くんですでは続きを描いていきます 今途中の段階なんですけど、またちょっと時間を置いて書こうと思います。翌日になりました。だいたい16時間ぐらい経ちましたかね。すごい乾きました。乾燥したからといってラッピングするとか、額に入れるっていうレベルじゃないんですけど、絵を描くのに重ね塗りするとかなんとかっていうレベルではもうすごい乾燥しています。このメディウムを入れたので、1日で結構乾きました。 ちょっと言い忘れちゃったんですけどこのキャンバスは前回の動画でこのトートバッグの布を使ってここに貼って作ったキャンバスなんですけどこの薄さが描いてて気にならなかったしツルツルに仕上げてあってすごく描きやすいですというわけでもうちょっと手を加えて仕上げに入っていこうと思います い、絵が完成しました。これは水辺に住む人々というタイトルをつけました。半年以上ぶりに油絵の具を使って絵を描いたんですけど私は普段アクリル絵の具の方をよく使って絵を描いていますでたまに油絵の具とかで絵を描くんですけどなんで油絵の具を使うかっていうとなんとなくなんですけど仕上がった感じがこれはアクリル絵の具で描いたものなんですけどこうやって見るとねあんまり分かんないんですけど 直接見るとやっぱり違います油とプラスチックの違いって感じですね私は何種類かの画材をたまに変えて使っていますアクリル絵の具水彩絵の具油絵の具ワッシュとかペンとインクとか最近はそういうのを一番よく使ってるんですけど変える理由なんですけどいつもと違う感覚で絵を描くって感じなのでいつもと違う表現方法を発見するっていう感じで水彩絵の具を使った後にアクリル絵の具と 例えば使った時に水彩絵の具でこんな風にやったからアクリル絵の具で今度描く時も同じように試してみようその逆もあってアクリル絵の具でこういう風にできたから水彩絵の具でこうしてみようとかまあできないこともあるんですけどいろんな画材を使うとなんか違う角度で表現方法を発見したりするので私は何種類かの画材を使っています画材をそんなに揃えるっていうのは大変なので、まあ、あとは好きなものと嫌いなものがあるんで私の場合5種類ぐらい まあそんな感じで使ったりしていますあとは油絵の具で描くと結構高級感が出るのでそこも気に入っていますというわけで今日は布を使ったキャンバスに油絵の具で絵を描きましたこの動画が良かったと思った方は是非チャンネル登録の方もよろしくお願いします最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさよなら